¿Qué tal estáis? El vídeo de hoy os enseñaré los colores. Empezamos. Rojo, azul, verde, rosa, gris, negro, blanco, morado, naranja, marrón, violeta. Nos vemos el miércoles. 12 de mayo a las 5 de la tarde. Adiós.